الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم وبعد من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا رجال من أهل الإسلام لا يمكن زوال ذكرهم إلا بزوال الإسلام ولن يزول الإسلام إلى قيام الساعة إنهم حملة هذا الدين وناقلوه إلى الناس عبر هذه القرون الطوال هذا أحدهم أمير المؤمنين في الحديث هو الحافظ شيخ الإسلام جبل الحفظ إمام الدنيا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري نسبة إلى مدينة بخارى حيث ولد وهي مدينة في أوزبكستان حاليا ولد سنة 194 هجرية نشأ يتيما في كفالة أمه وأقبل على طلب العلم والحديث من صغره سمع الحديث من أهل بلده كما سمعه بمكة والمدينة ورحل إلى أكثر محدثي الأمصار في خراسان والشام ومصر ومدن العراق وكان عدد شيوخه الذين سمع منهم الحديث 1080 شيخا كان رحمه الله آية في الحفظ والذكاء وشهد له مشايخه بسعة العلم والإتقان بلغ ما حفظه أكثر من 600 ألف حديث بين مقبول ومردود يختزنها في ذاكرته بأسانيدها وفوائدها وعللها كان يصاحب أقرانه إلى المشايخ لأخذ الأحاديث وهم يكتبون وهو لا يكتب فلما ألحوا عليه قرأ عليهم ما كتبوه عن ظهر قلب رآه غير واحد في المنام يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم كلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وضع البخاري قدمه في ذلك الموضع وتلك كرامة في التأسي والاقتفاء ويحكي البخاري أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال يصف تلك الرؤيا وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه فسألت بعض المعبرين فقال أنت تذب عنه الكذب فهو فهذا الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح كتابه الجامع الصحيح لا يوجد على وجه الأرض كتاب أصح منه إلا كتاب الله تعالى وما كان ذلك إلا توفيقا من الله تعالى وكرما منه لهذا الإمام العظيم يقول رحمه الله تعالى ما وضعت في كتاب صحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين كان فيه من الورع والتقوى ما يدعو إلى الدهشة والإعجاب ويكفي في ذلك قوله إني لأرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا قال عنه نعيم بن حماد محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة جاءه الإمام مسلم فقال له دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث من علله وقال عنه مسلم كذلك لا يبغضك إلا حاسد وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك وقال أحمد بن حنبل عنه ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل يعني البخاري توفى رحمه الله ليلة عيد الفطر سنة 256 هجرية وعمره 62 سنة وبوفاته رحمه الله طويت صفحة من صفحات العلماء العاملين قال عنه قال عن وفاته أحد أصدقائي وهو الطواوسي رحمه الله قال عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ومعه جماعة من أصحابه وهو واقف في موضع فسلمت عليه فرد علي السلام فقلت ما وقوفك يا رسول الله قال أنتظر محمد بن إسماعيل البخاري فلما كان بعد أيام بلغني موته فنظرت فإذا قد مات في الساعة التي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيها رحمه الله تعالى فهو إمام الحديث رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورضي عنه وجمعنا معه في دار كرامته آمين والحمد لله رب العالمين